据美国突破防卫官网消息，印度太平洋司令部负责人认为，作为在该地区大规模军事建设的一部分，中国可能试图在这十年内，实际上是在未来六年内吞并台湾。报道说，菲尔·戴维森海军上将告诉参议院军事委员会，中国正在加速他们取代美国的雄心壮志和我们在以规则为基础的国际秩序中的领导作用。 他们早就说过，希望在二千零五十年之前做到这一点。我担心他们会把目标前移。台湾显然是他们在此之前的雄心壮志之一。我认为这一威胁在这十年，在未来六年内是显而易见的。从二零二一年算起，六年后就是二千零二十七年。那么，中国真会在这样的一个时间节点动手收复台湾吗？原则上讲。 这只是一个推测，因为兵者，国之大事，有太多的因素是无法提前预知的。但战略计划是可以有的，同时也有其他的诸多迹象显示，二零二七年会是一个较为特殊的年份。根据国家交通网规划纲要倒推，也差不多是二零二七年。据媒体报道，中国国家综合立体交通网规划纲要自出炉后就引发广泛关注，其中。 台湾省台北市出现在规划当中，台北市所在的直线路径为富阳经黄山、福州至台北，而纲要的规划期是二零二一至二零三五年。按照五年的修建工期，二至三年的战后稳定期，二千零二十七年左右就能收复台湾。根据台湾教授的预测，二零二七年也在相应时间区间。台湾淡江大学国际事务。 与战略研究所副教授黄介正此前曾表示，台湾危险的不是蔡英文连任这四年，而是之后四年，下一届台湾地区领导人二零二四年选后任期到二零二八年，一定会碰到大陆要历史定位的时间点。也就是说，黄介正认为，两岸统一的时间会在二零二四至二零二八年之间，二零二七年。 还是中国人民解放军建军一百周年，那么就不排除解放军用收复台湾作为纪念的可能。同时，权威机构预测中国经济规模有望在二零二八年超过美国，还可能会进一步提前。不得不说，所有的焦点都在不经意间指向了二零二七年。暂且不论这一年两岸能否实现统一，至少从侧面说明。 台湾问题的解决时间已经越来越近了。需要提醒的是，这个时间点是中国、美国和台湾共同关注的时间点，那么也算是一种不经意间的巧合。中国当前经济规模是十五点六万亿美元，按照正常的年度增长率百分之六计算，届时中国的 GDP 将达到二十三点五万亿美元，也就是说，几乎是现在的一点五倍。 当然，也肯定是高于美国当前的二十点九万亿美元。通过这个数据计算，只是想说明一个问题，那就是届时的中国只会更加强大，远远超过现在。收复台湾的实力自然也更强。毫不夸张的说，二十一世纪的中叶、下叶可能都要由中国来书写。一个前所未有的强大国家正在向我们走来，这是值得骄傲的。 也是令人自豪的。台湾问题随着时间的发展，解决难度只会更加不在话下。因为中国永远不会忘记，台湾还在孤悬海外，这是十四亿人民的痛，也是中华民族的痛，必须要尽快解决。二零二七年已经很近了，要做到事还有很多，譬如让台湾再考虑两年，宣传工作做两年，准备工作进行两年，也就差不多了。 台湾问题属于中国内政，大可以光明正大的解决，不会藏着掖着的。所以其实也不必心急，更不用推测，该来的时候它自然就来了，因为这是历史的必然，谁也休想阻拦。最后只想说一句：二零二七年，真心值得期待。这可能是一个让国人无比自豪的时刻，当然，它也是足够的激动人心。让我们一起翘首以盼吧。